离婚是件严肃的事情，我刚才说了那么多，希望你们双方再冷静、认真的考虑一下。不需要。